einem runden Tisch und du beäugelst meine Karten. Du wirfst deine Köder und angelst nach dem Fisch, auf Beute kannst du lange warten. Meinen nächsten Zug verfolgst du ganz diskret, du willst meine Gesten deuten. Egal wie du jetzt spielst, es ist für dich zu spät, ich höre schon die Siegerglocken läuten. Ich habe einen Joe. cho cả deine Art zu spielen ist mir so vertraut, so wird das mit dem Sieg nichts werden. Bei jedem schlechten Blatt machst du ein Lachgesicht, ich grinse nur zurück gà ba tháng